واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في اسطنبول حاليا هي منطقة كاديكور وجود المركز المالي فيها وجود محطات المترو الكثيرة وجود مراكز الأعمال الجديدة اللي عم تفتح بهاي المنطقة فعلا بخلي الشخص يركز انه هون رح يكون في مستقبل استثماري مهم جداً ومو بس الأشخاص اللي بتركز على هذا الموضوع كمان شركات الإنشاء شركات الانشاء لما بتشوف في تطور باتجاه معين لما بتشوف في دعم من الحكومه التركيه لمنطقه معينه بتصير هي كمان بتحاول تستثمر فيها وهون عم نحكي نحن على وحده من اكبر شركات الانشاء في تركيا ميسا انشاءات ميسا إنشاءات وحده من أعرق الشركات في مجال الإنشاءات عم تعمل مشروع في كاديكوي وهذا المشروع اسمه كوز مسا المشروع هو عبارة عن خليط بين المكاتب والشقق فلذلك تسمى home office المشروع فيه concept كثير حلو فيه اطلالات كثير حلوه فيه موقع جميل جداً في حكاية مميزة كتير ممكن نحكي عنها هذا المشروع ميسا كوز صار من شبكة مشاريع تي دي اي موجود في منطقة كاديكوي والفيديو التفصيلي عنه عن الخريطة الفيديو التفصيلي عن الشقة النموذجية والفيديو التفصيلي اللي بيحكي عن جميع ميزات وسلبيات هذا المشروع وتقييمنا له رح تلاقوه كمان متوفر على اليوتيوب من خلال تركيا شقة أحلام كاميرا كمان بتلاقوا الأسعار محدثة بشكل دائم عبر الموقع الالكتروني الخاص فينا